La xarxa Puntic és una comunitat integrada per centres d'ens locals públics i privats, a disposició de la ciutadania, empreses i col·lectius, amb equipament i personal per facilitar l'accés a les TIC i la societat del coneixement. El 2002 neix la xarxa de telecentres a Catalunya, la xarxa de telecentres neix a partir d'una necessitat, necessitat de, de combatre la, la bretxa digital que en els, en els seus inicis eh, tenia, tenia una, una, un fet i, una, i, un, i un objectiu concret que era sobretot eh, els temes de connectivitat, De cap ciutadà pel fet d'estar visquent en un lloc concret, en un territori concret, o per tenir una, una situació social o econòmica concreta, no tingués accés a, a, la, a la realitat, a aquesta nova realitat que era internet el 2008 es consolida la xarxa Puntic. Parlem de la xarxa Puntic, eh, ens hem de remuntar eh, a finals del segle passat, fins i tot. Eh, tenim els precedents de, dels Òmnia, tenim els precedents de la, de la xarxa de telecentres, eh, el 2002, i tenim eh, altres xarxes que es van crear el seu dia, com van ser la xarxa de, de teletreball, la xarxa de programari lliure i la incorporació de les biblioteques a tota l'estratègia d'impuls de la Societat de la Informació de la Generalitat de Catalunya. El 2017 es produeix l'evolució cap a la innovació social digital. La xarxa Puntic va, va fent una, una evolució cap al concepte de la, de la innovació social digital. Aquest concepte ve marcat també pel propi desenvolupament de les tecnologies i la, i la pròpia necessitat que tant el ciutadà com la societat té d'aquest ús d'aquestes tecnologies. El ciutadà passa a ser un mer espectador, a ser un creador, utilitzant, utilitzant les eines que, i les possibilitats que ens dona les TIC i tot això comporta una nova manera de veure de veure l'ús de la tecnologia i que ens apropa en aquest, en aquest concepte de la innovació social digital. La xarxa està formada per espais molt diversos, telecentres especialitzats en teletreball, biblioteques públiques, centres cívics, associacions veïnals, serveis municipals de formació antic, espais de coworking, laboratoris de fabricació digital, punts òmnia, programari lliure, centres adherits, etc. Ja som més de 500 punts. Les línies de treball actuals a la xarxa són Internet de les coses i nous artesans digitals, l'innovació social digital, dones i tecnologia, xarxes socials i comunicació, nous dispositius, ocupabilitat i noves formes de treball, amb l'ètica com a eix transversal. Els beneficis de formar part de la xarxa són tenir suport per part de l'Oficina Tècnica de Dinamització, per exemple, en l'atenció i assessorament especialitzat o amb l'accés a la informació més rellevant, també l'accés a un web, que és un espai virtual d'interacció, de contacte i de treball col·laboratiu, tenir accés a una formació continuada per part de personal tècnic i dinamitzador, en aspectes com tallers, trobades i jornades professionals, amb l'accés a material elaborat en les activitats formatives pels propis membres de la xarxa, o a accés a un entorn formatiu virtual en un espai Moodle amb el recull de recursos i plataformes d'autoaprenentatge. Un altre benefici és la difusió que us ofereix la xarxa, amb una major visibilitat a través del propi web de la xarxa i els butlletins, les entrevistes i els reportatges. També suporten l'organització d'accions de difusió, així com les pròpies campanyes institucionals de la Generalitat. També tindreu accés a recursos materials, com ara la possibilitat d'obtenir la sessió de materials per a persones amb diversitat funcional o la sessió de kits de robòtica i electrònica educativa. Així mateix, podreu gaudir de la col·laboració amb altres projectes de la Generalitat en el foment de les TIC, com ara el certificat ACTIC, projectes de formació en l'àmbit del mobile, alfabetització digital per a persones en situació d'atur o el suport en la recerca de feina. Els requisits de formar part de la xarxa són posar el maquinari i programari a disposició de la ciutadania i de tots els actors del territori. Actuar com a element dinamitzador de la societat digital, oferint formació, promovent l'ús de les TIC i minimitzant el risc de la fractura digital. Ser referent del territori per la ciutadania, empreses i administracions públiques mitjançant el foment de la innovació social digital, oferint serveis com la capacitació digital dels ciutadans i ciutadanes per formar part d'una economia basada en la innovació i el coneixement, o la recerca de feina i ocupabilitat, el teletreball i les noves formes de treball i l'accés lliure a les TIC. També és rellevant disposar d'un personal dinamitzador i mantenir actualitzada la informació del vostre puntic a la xarxa.